بی سوختی خانمانم را دیلت بر من نمی سوزد بی سوختی سبز جانم را دیلت بر من نمی سوزد با ایزه در دیاری عشق من مجنون مقام بودم بی سوختی را دلت بر من نمی با ایزه در دیاری عشق من مجنون مقام بودم بی سختی شنشانم را دیلت بر من نمی سوزد دیلت بر من نمی سوزد دیلت بر من نمی سوزد میتپاند نقشی بوسه های منه روی لباند نقشی بوسه های منه هر دم به گوشه ساز و صدای منه هر دم بگوشد ساز و صدای منای زمانه با من بودی بهار بودی بهاره رفتی خزان گشتهی بیدار دعایی منای بیدان دعایی من بیا شوخی به قرارم من براحت انتظارم بیا یارکی شوخی به قرارم من براحت انتظارم ترکی من کردی و رفتی ای کنارم به خدا دوستت میدارم ترکی من کردی و رفتی ای کنارم به خدا دوستت میدارم روی لبانه نقشی بوسه های منه اردام و گوشه ساز و صدای منه زمانه با من بودی بهار بودی بهاره رفتی خزان گشته ای بیدار دعایی منی بیدان دعایی طاقتی دیگر ندارم تو مرا بغم سپردی نگارم طاقتی دیگر ندارم ترکی من کردی و رفتی از کنارم به خدا دوستت میدارم هر کی من کردی و رفتی ای کنارم و خدا دوستت میدارم روی لبانت نقشی بوسه های منن هر دم به گوشت ساز و صدای منن زمانه با من بودی بهار بودی بهاره رفتی و گشتایی بیدون دعایی منی بیدون دعای من. زمانه با من بودی بهار بودی بهاره رفتی خزو گشتایی بیدون دعایی منی بیدون دعایی منی بیدان دعا یاری من هم دمی یک یار شود افسوس افسوس با رقیبان مهی من یار شود افسوس افسوس یاری من هم دمی یک یار شود افسوس افسوس با رقیبان مهی من یار شد افسوس افسوس با رقیبان مهی من یار شد افسوس افسوس هم گل را کی بسد خونی جیگر پروردم غون شایی صد خسو صد خور شد افسوس افسوس نو گل را کی بسد خونی جیگر پروردم غون شایی صد خسو صد خور شد افسوس افسوس یاری من هم دمی یک یار شد افسوس افسوس با رقیبان مهی من یار شد افسوس افسوس رهی مهر وفا آمده بود باز به مهر و گور شد افسوس افسوس چند روز برهی مهر و وفا آمده بود باز به مهر و ستمگار شد افسوس افسوس یاری من همدمی یک یار شد افسوس افسوس با رقیبان مهی من یار شد افسوس افسوس با رقیبان مهی من یار شد افسوس افسوس